ayo jalan ya berubah enggak? ada kan ada apa udah udah di ini ya tinggal orang rumah nyampe deh tinggal bawa ah. emang belum lagi belum iya <laughs> tinggal pilih kan ingat muda, ingat muda, eh. ingat muda. deh. Kopi dong. Mantep dong. Kemarin udah dikit. Gua datang hari Senin, gua coba deh Senin sama Sabtu kali. Iya. Waktunya deket. Ke Jumat sama aja rapet. Jaraknya. Iya, Gua nggak enak sama bos lo. Tapi, ya sedot mantep dong kemarin udah dikit gue datang hari Senin gue coba deh Senin nama Sabtu iya. waktunya deket ke Jumat sama aja rapet jaraknya iya, gue nggak enak sama bos lo belum kan mi hari Sabtu nggak ada orang nggak ada baca kok dia gampang mantep udah tinggal iya induknya dibawa ya kita berani ngebohong juga orang tua iya lagi kangen ya emang belum datang siapa sakit iya. iya kasihan makasih ya guys Semoga anda Apa kabar teman-teman <laughs>